Voldemort. Mm. <laughs> tak. Dlatego no, będę nakręcał serię Minecrafta. Y, jak będę nakręcał pierwszy odcinek, nie chciałbym, mm, żebyście komentowali za surowo, bo po prostu... <sighs> nie wiem. Ja kiedyś miałem drugie konto, tylko że zapomniałem już pasów. Też nakręcałem filmiki. Yy, tak. Yy, właśnie z Minecraftem. Wtedy ludzie oceniali mnie tak było bardzo dobrze. Teraz, jako wróciłem z nownikiem, chciałbym, żebyście po prostu dobrze komentowali mnie. I zobaczycie, jak z innymi. Także, do widzenia.